ассалому алейкум подписчикои колхоздобод тв бародарон азиз ина имрӯз насиб боша мо шаҳри бохтар омадем нархҳои брусчатка сокл чизе намуд бошад шумода нишон медиҳем манзили мо шаҳри бохтар бари термилан ина сехеро нишон медиҳем чи намуд брусчатка бошад шумода нишон медиҳем нархоша гап зада мерем рақамошо дар рӯи экран мемонем бемалол занг зада муроҷиат кунем бародарон азиз видеоро то оша тамошо кунем нархҳои нағз нағз будад качеставашан бо сифати аъло салому алейкум ака соати пенҷи маъдан мафа саломатхуб ахунас акаҷон нархо чӣ хел шиди табурушат ка ака нархо ака ҳар хелай вобаста баму гил шай ранг шай аму ай чилҳаштум то панҷоҳу панҷай намудош о инамудош ай чилҳаштума то панҷоҳу панҷум дай чанд донаш як квадрат мешава ка бистонаш бистонаша биста калон даҳта майда даҳта колона ки мешавад кард фаҳмо светиш нархаш фарқ мекунад вобаста ба свети фаҳмо и латокуҷон чанд шинака латокам дувоздаҳ сума дорем бо даҳ сума дорем паҳмакиш паҳмакиш якдонаш дувоздаҳ сума размериш чанд бошад кайра панҷо сантиметр дар панҷо сантиметр панҷо ба бист ба хиёлама панҷо сантам хеле ана бардар ази ипара ина сокил буда ия сокилро тамошо мекунед خب اکا این ساکلمون چند سم شد کوادرات شکا چه کلا اینان خوشون کوادرات چه بواسطه با همون رنگ شکا شم رنگش فرق میکنه اینا چند دونه شک کوادرات میشه اکا اینجا 13 و 12 دو اکا 13 و 12 اینا یک دونه شون کی میشه نرخشون چه کلا اکا نرخش 50 سم 55 سم واسطه با همون رنگ شه رنگش اینا کچسته باشن نازک بوده بردار از تماشا ارزون تر شما سر با اکا бо дигин намуд бо поянда арзонтар а светиш нахе без света без светиш арзонтар иш чанд сома ба кварти 37 сом ина бада аз ин хели без света то боша 37 сом мухтато бурошо мукай клас ка мекине уш 55 55 55 сом марҳамат ипарада бо нархои бурчатка будай бо дигар светошо як кад дили макро аҳа нарх ай 48 сомон сар мешава то 55 сомон то 55 сомон ишам бачадор дура бачадор бисёр хуш менавор доз бо пешниҳод мекунем бисёр хуш мена бачадор бардар азиз видео то окша тамошо кунен ина бардар азиз ибара бо шоколад да нархоша набо мефаҳмем ира чанд дона чанд як квадрат мешава ина иш бо дига намуд да сокон 15 дона шак квадрат так 15 дона ша марҳамат нарх 37 сомон 37 сомон ина бардар азиз светиш чӣ хела баъд кареш неш будаи сафедш будаи свети мисол ҳамин сафедаш ҳамин намудаш сию ҳафт сумун як сию ҳафт сумун намудаш а и кареш неш яка кареш панҷу панс мегалта панҷу панс ҳамин свети нағз ин ҳамин хонода кишон мегирам асад мардоми азиз ина тамошо кунедайноми канал калхозобод гап зарам арзон мешавам Она и, по, и парамез горе. И ушон чыгышыдан акан аркошон. И Самаркангыл ака. А, Самаркан şunu ya. халда шуну я. Тамаша турен бачыба. Ира чыгынан бар наркошон. Yok, kıvarç açılarsın to şassın ona atar. Kola boy nav var gibi kola. Nav var. Ee, Ira bak donaş çıkılan aka bak donaş. Vay çordak kalın çordak da mayda. Aynen. Çordak da kalın çordak da mayda ya kvadat meşava 55 somun. аз 48 сум то 60 сум светои буд дига дора сав дори буд то светои сирхи наҳастай буд чанд свет дига аста фаҳмо ана ипарабо хеле кафелни бурчат кабда бардиро чӣ хеш нака донаш 12 сум нака инамуда 12 сум кол ранга ина кадом рангаш маъқул боша марҳамат як донаш 12 сумон ана дарозиш 50 сантиметр мебурояд ка барои зимистон шака 15 сум гарантия мо барои зимистон кафолат барои хинаки фаҳмо ана и поёнгиошон чӣ қадар накана арпашсм то панҷопанҷ сум хеле хуба ракета ишама бале сиса болошто мегирам лашаткода мегирам ана инҷа бод хеле кафенешамдасангисанги барои дачо бисёр мегирам ира бисёр хуба бои нархош панҷо сум панҷо сум оно марҳамат бардор азиз тамошо кунем бад квадрат чӣ мешава чанд доллар квадрат як квадрат мешава ина як квадрат ам бисто бисто бисто ду дона қатъи не ба чучушу қатъи амо тиде акайра чан аму чинда мешава ду дадан во бу мебинам аха юба чикра нака нархошон квадрат ошон ашин то 55 мешава ин вобаста ба на чизе рангшо о бале бисор зимистона кафола дода мешава амо 15 сол ина чан донаш гуфтанака гас 30 донаш ака 30 донаш як квадрат мешава о нархш 8855. Мебардан азиз 8855 ма нархошон фарқ мекуна. Просто светошон. Ин тавошо кинҷа бу хеле бардур буда бардуро чикана нахта. Бу бардуро 12 см шака. Иш 10 сомон я. Бирам дарозиш 50 см бу 38 ма сай. Фаҳмо. گلی من تنکا 24 دونه شک کازه تکا 24 دونه شا؟ بله بله 12 تا کلون 12 تا مایده میشه؟ بله 12 تا کلون 12 تا مایده در یک کازه میدوید این همون نرخوی یو اکای گلی سفید شد سمیسولی نمودش یوشا؟ بله یو نرخش چلا اسمه؟ چلا پانس میشه اینه یو پنج و پانس همونه خب آزو میشه یوش پنج و پانس همونه اینه 12 تا کلون 12 مایده؟ خیلیش جدو میکنه مقصد سویت شد агар боз сиқ шавад сиқаш қиматтар мешавад шаст сим мешавад сиқаш калонш сиқ шавад агар ихи майда шавад бо арзун мешавад то ҳавли дахшуи инҷа бо лесинсаги дамда ёшон чӣ қала нака ё пара ака пара я калони майда си ба си поинш понзда ба си поинш си ба си бо лашабкашам ҳастам ёш чанд симамадака ё 12 мешавад параш а як параш 12 сомон ё якта пуно якта булош 12 сомон лесин сабд аст тамом ина як хамбо чиз лука лука на ва дагам лука ма аҳа буда ка бо ина кеша а ё чиқа на ка ба на хошо а ё да мемонам сол бар о пода ё чан чандена ка и 2620 комплект ша о базо мешавад тамом ина бардонан азиз бо ипара мезгарем шумо дар сеха нишон медиҳем чиёи колабои нав нав овардагӣ тамошо кунед видеора бардон азиз ина бара барҷоро буда ака нархошон амо гуфтагӣ ана бардон азиз и дувоздаҳ сомон мешуда иш абишни даҳ сомонӣ ина калонаш ёш майда ёш майдаш даҳ сомона 12 10 12 12 12 12 марҳамат оз тамошо кунед бародар азиз секани шо метавем шумода колабой наомадака ба чиқа накавадашо качесива чиқа чеса нака мустаҳкамиш обинам азим азиз колабой нав буда ина гилеша номша чӣ мегака астана астана марҳамат ина бародар азиз квадраташ чанд дорааш як квадрати сай ёздаҳта кало ёздаҳта майда и майда чанд дора о да наво мебинам фао баъд сумуш чӣ хешид ака сумуш сумуш шаства панҷо панс мешавад иша панҷо панс сумо со барои зимистон шиянад и бо дигар суетам дора ё ака мубаста бояд шишедавор намебинам бадон азиз видео тавошо тавошо кунем чанд намоз садошам ҳаст авлиҷон задаги бем оло тавошо кунем муроҷиат кунем муроҷиат кунем мешава хуби душанбе хуби душанбе қатъ бардор азиз видеоро дидем тамошо кардем агар видеомон шумодам маъқул шуда боша подписка лайка фаромӯш накунем манзилимон шаҳри бохтар қарибои терминал рақамашон дар рӯи экран ҳастанд бемалол занг зада муроҷиат карда мешава хушомадед ба канали колхозобод тв